жерде жатыр көкпар көкпар жақын жерде жатыр мына жігіттерге бересіз қайта павлодардан келген замакім ба есімхан мырзадан ғани қажы мырзадан бір тай салымдар келіп жатыр тойда қайтсын осы барып келгеннен кейін өгізге өтеміз осы барып келгеннен кейін өгізге өтеміз таста таста таста таста таста деп жатыр таста айдар палуан о қарай екі өгізді барып аласың өгізді келіп аласың э, ахмет шаңырақтың ағайыны ахмет қажы көкеміздің қарайы атты сәйгүлігіменен айдар шабандозды алдық айтуын міне жетпіс мың теңге салымың міне желтоқсан айының 16 алтыншы жұлдызы күні бір күндік көкпар беріп көптен баталатын Ахмет Қажы, Мақтаралдағы Ахмет Қажы ұстаз, ұлағатты ұстаз болған, қазіргі таңда зейнеткер Ахмет Қажы Ақсақалдың міне 16 алтыншы желтоқсан күні бір күндік көкпар береді сол міне көкеміздің қарайып атты сәйгүлігіменен қайтуын айдар шабандоз салды